Saluton, cae bonvenon al nia dimancia Zamenhofa medito. Mi ancora volas mediti cun vi, se la vento permesso stion al ni, pri vortoi el eh, la tractajo gentoi ca lingua internazia. Cae mi esas si e pagio quardec se uno homa gruppo havas au shainas havi iom alian karakteron ol alia gruppo tio venas ne de ia aparta genta menso sed nur de aparta et en qui la gruppo vivas gruppo educita in sclavezzo ne povas havi tian curagian che liberan tenigion – che il gruppo educita en liberezzo. Gruppo, chi une havis la eblon ion lerni, ne povas havi tian largian spiritan horizonton, che il gruppo, chi multe lernis. Gruppo, al cio estas mal permessite havi alian labor en speso in crom commerzo, ne povas havi tian caracteron, che il gruppo, chi cian vivas con latero, cae naturo changiu la circunstanzo de la gruppo vivo kai tiam kion niam ofte vidis en la historio morga u la gruppo a havos caracteron de la gruppo b kai la gruppo b la caracteron de la gruppo a ne ne ia malsamezzo de la natura immenso e creas la gento in kala intergentan malamon do tio sa stra interesa la mi char en 1901 la ni diru cognai scienzoi ancora un estis bone uh, disvolvigintai kiel nun kai do oni vere credis che al diversa rasoi intercitile correspondu diversa i cerbo formo i no, ni scias che tio estas tuta rubajo compreneble sed la punto alia punto la mi vere grava che un estas pure historia estas la substreco de Zamenhof alla circostanzoi en kiu iu gruppo vivas. Se ni volas solvi la problemoin de non tempo rasismo kai a parte della nigra i vivoi chi vi valoras mi devas changi, pli la viv situazioin de tiu grupoi Ien cio. Do, de nove, la granda valoro venas el la educado. Se la publica el ernaio estas achai en kelkai quartaloi, Oni ne pos esperi che poste tiu i homui igios liber pensuloi au ciu case e au respectemai au acceptatai della lia parte della sozio. Oni anche devas eviti ghettoin Do, mi pensas che cittiu puncto est est re grava, cae ancau se ni changias la circunstanzone della la grupa vivo, certe, oni povas plibonigi la grupa vivo mem. Do, effettive, je perspectivo, rasoi shainas vere ne existi. Sed, ni revenos alla temo ancora. Citiu tractaggio sa stra interessa l'omio, che tra attuale. Do, mi esperas che vi passis, uh, eh, trapassis bonan semen finon, felician dimanchon, mancion, cae mi salutas vin uh, eh, cis morgau, Antauen.